В наш час насосний агрегат, який складається з насосу та двигуна, здобув надійну репутацію як в промисловому секторі, так і в побуті. Він має високу енергоефективність, водночас створений з турботою про зовнішнє середовище. Свердловинні насоси Лідермен це продукт німецької інженерії, призначений для великих обсягів роботи з мінімальними витратами енергії. Насоси мають унікальну конструкцію вбудованого зворотнього клапана, що захищає робоче колесо від тиску стовпа води та та гідравлічних ударів. Занурювальні двигуни Лідермен серії High Temperature з обмотувальним проводом найвищої якості з подвійною ізоляцією PE2 Plus PA забезпечують максимально високу продуктивність, демонструють стабільну роботу при температурі води вище ніж 50 градусів за Цельсієм, мають високу стійкість до коливань напруги та заощаджують до 20% електроенергії у порівнянні з іншими агрегатами. Насосний агрегат Лідермен міцний та зносостійкий, правильно підібрані матеріали гарантують тривалий термін служби та стабільну роботу. Дистриб'ютори на території України оперативно доставляють насоси в будь-який регіон. Вам справді потрібен насосний агрегат німецької якості? Тоді заходьте на сайт або телефонуйте нам просто зараз. Лідермен німецька якість за розумною ціною.